Jestem wdzięczny mojemu klientowi, że zlecił mi współpracę w Krakowie. Bo poza tym, że robię, robię to, co lubię, to jeszcze mam przyjemność być w tym właśnie mieście. Życzliwość i wdzięczność to niezwykłe tematy biznesowe. Naukowcy ostatnio dużo o tym piszą, mówiąc, że osoby, które okazują wdzięczność, mają mniej stresu, unikają wypaleniu zawodowemu, czują się lepiej, mają generalnie lepszy dobrostan i co jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o przywództwo w biznesie, mają wysoki poziom resilience, czyli sprężystości psychologicznej, polegającej na tym, że łatwiej wychodzą z sytuacji trudnych i traumatycznych. Oczywiście więcej o tym przeczytacie w mojej książce na www.izrikus.com, a teraz przejdźmy do ćwiczenia. Weź kartkę i na kartce napisz dokończenie zdania. Jestem wdzięczny za to, że, ponieważ. I jeszcze jedno takie zdanie. I jeszcze jedno. I powtórz to za tydzień i potem za kolejny tydzień. Dziękuję. Zaczerpnąłem ze starej chińskiej opowieści. Wspominał ona o starcu, któremu uciekł koń. Sąsiedzi przychodzili do niego, aby wyrazić mu współczucie. Starzec jednak powiedział, czy to szczęście, czy nieszczęście, któż to wie? Po tygodniu koń starca powrócił ze stadem dzikich koni.